Bonjour les gens, aujourd'hui au courrier une boîte plus longue que large. Euh... Chut J'ai reçu des sextoys Et non, désolé, nos sextoys inside, on n'est pas chez Lisa Monet. Quoiqu'avec le contenu, certains et certaines pourraient se faire plaisir. A fucking transition. Eh oui, car dans la boîte, un starter kit DELAN 500 Wi-Fi. Ou bro. Autrement dit, deux adaptateurs CPL Devolo. Pour la boîte, euh, rien de spécial, en parfait état. Donc on va l'ouvrir. Alors comme on est dans la version courte, hein, je passe sur mon ressenti après plusieurs semaines d'utilisation. Si vous voulez en savoir plus sur l'installation et mes conclusions, la version longue de mon unboxing sur ce Devolo Delan 500 Wi-Fi est dispo sur ma chaîne. Pour le contenu de ce paquet, la boîte du Devolo 500 et deux papiers recyclés pour la protection du, produit. Pour ce produit, il existe trois bundles, un premier à moins de 60 euros avec adaptateur mètre, le pack starter kit que je vous présente aujourd'hui à moins de 80 e et un autre bundle avec adaptateur maître et deux autres slaves à moins de 130 euros. Allez, on ouvre la boîte. Donc, pour les specs, nous sommes dans du standard. Euh, pour l'Ethernet, du 10 base 100. Pour le Gigabyte, il vous faudra oublier. Pour le Wi-Fi, toutes les normes actuelles, BGNP, donc du 802.11 et 802.1, plus du 802.3 et du 802.3U et 802.3X. Il est vendu pour du 500 MB, autrement dit du 60, 62 MB. On est plus proche en réalité du 45-50 MO euh, qu'autre chose. Et pour le Wi-Fi, là, ça chute. On est entre le 20 et 25 euh, MO. Bon, alors après, ça dépend forcément de votre installation électrique et des différentes interférences que les adaptateurs rencontreront, comme des halogènes, multiprises, etc. etc. Pour mon installation, j'ai branché le premier adaptateur, donc si vous avez suivi, celui que j'appelle maître, non pas sur un routeur ou une box, mais sur un répéteur Wi-Fi qui est le Netgear WN 3100RP dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans une autre vidéo que vous pouvez aussi aller voir. Et le second boîtier, le Slave, dans une autre maison, collé à la première et dépendant de la même installation électrique. À l'intérieur de la boîte, une doc très sommaire. Petite remarque, elle se veut simple et elle ne l'est pas. En fait, l'installation est effectivement simple, mais si on suit vraiment le guide, on se complique la vie. Pour l'installation, il vous suffit de raccorder l'adaptateur maître à votre routeur ou box et de brancher l'adaptateur esclave à une prise pas trop lointaine. Pour la configuration, SSID, mot de passe, possibilité d'éteindre votre réseau Wi-Fi, contrôle parental, etc. etc. Ce sera via une web app très laide ou par votre navigateur en inscrivant l'IP du dévolomètre. Et sinon, plus d'infos sur l'install dans la version longue. Voilà pour la doc. Une autre brochure pour nous dire qu'on peut gagner un truc, euh, ouais bon super, Osef. Ah oui, petit truc important, le starter kit d'Elan est garanti 3 ans. Deutsche Qualität. Donc nos deux boîtiers, euh, protégés par un film plastique. Franchement bien déçu de la protection. Ok, ils fonctionnent, mais il aurait suffi de pas grand chose pour qu'ils arrivent fracassés. Euh, un micro CD. Oh là là, autant à ne rien mettre, ça fait limite misère. Bienvenue chez les misérables. Tout ça pour gratter quelques cents, surtout qu'on n'en a pas besoin pour l'installation. Et enfin, un câble Ethernet UTP catégorie 5. Je rappelle que l'UTP, ce sont des câbles non blindés. Voilà, économie quand tu nous tiens. Voilà pour le contenu. Alors pour les adaptateurs, le premier, donc le maître, c'est celui qui a deux ports Ethernet. Pas d'autres boutons. Il vous faut simplement le brancher à une prise électrique et relier votre box ou routeur ou comme moi à votre répéteur Wi-Fi via l'un des deux autres ports Ethernet disponibles. Malgré les apparences, en façade, ce n'est pas un bouton. Au dos, rien de particulier. Et à côté des deux ports Ethernet, un bouton pour réinitialiser le boîtier. Pour la distance entre ce boîtier et votre routeur ou votre box, ça dépendra de l'emplacement de la prise sur laquelle vous allez le brancher ou de la longueur du câble Ethernet que vous aurez. Pour le second boîtier, donc le slave, plus volumineux, un port Ethernet en dessous. Il vous permet de connecter à l'adaptateur soit un routeur, un hub euh, ou autre, pour récupérer sous forme filaire le flux de votre réseau. Et également un bouton pour réinitialiser le boîtier. Au dos, le QR code et la clé Wi-Fi. Et en façade, les deux boutons de connexion, le premier pour récupérer euh, le Wi-Fi, le second pour crypter la connexion entre le boîtier maître et l'esclave. Voilà, c'était l'unboxing du Devolo Delan 500 Starter Kit. Merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, un pouce vert. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, histoire d'être informé de mes prochaines vidéos. A très bientôt les gens. Ciao, ciao Euh... Je vous ai dit qu'il y avait une version longue de cet unboxing Oui, oui, euh, longue Longue Puis sinon, bah, il y en a d'autres à voir.